Бойцы готовы. Судьи готовы. Вот, бойцы, поднимаемся. сейчас замена бойца. Чаще приглашается Днепр-1, Днепр-2. Готовится брат восстание Днепр-2. 妈妈，别放牛。

Илюха. Нашлась. Поприветствуйте ну, друг друга. А, у нас Фирбин не пашку, не прокинул, не Лепарь готовы? Лепарь 2 готовы? Поэтому аккуратнее, пожалуйста, следите за детьми. Всех кто поднимаем. Thank you. Колено. Колено. Колено. Видим, видим, видим, видим. Здесь на той стороне. А коллеги есть? Хочешь, есть такой? Thank you. Днепр один готовы? Днепр два готовы? Судьи готовы? Бой! Телезрители поддерживают!